Kaixo, alizia naiz eta euskara ikasten ari naiz. Eta zu, animatuko zara? Gainera, lazarte horian erronka bat daukagu abenduaren hiru arte. belariprez eta hobizirekin. Anima zaitez, euskaraz ahal dugu.